რეჟიმში დაახლოებით ესე 45 წუთის ხარლებში და იმ შემთხვევაში თუ შეკითხები დაგიგროვდებათ შეგინდათ პირდაპირ დამისოთ შეკითხები გამაწყვეტინოთ და დამისოთ შეკითხვა. ან თემა რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ ეს დაახლოებით აა თემა რომელიც ჩემი განმოსახედიდან რაც უფრო დრო გადის მით უფრო აქტუალური ხდება ჩვენს რეალობაში. და ეს არის კორპორაციული მართვა. ან ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას რომ დაახლოებით 20 წლის უკანდელ საქართველოსში კორპორაციული მართვა ისეთივე აქტუალური და მოთხოვნადი იყო, როგორც ის არის დღეს და რომელსაც ვიყოდი პირადად ჩემ განმოსახედიდან იმაჩნია, რომ მომავალში რაც უფრო მეტად გავადრო, მით უფრო მეტად აქტუალური გახდება ეს დარგი. ну ეხა ეს პირდაპირ თავშივე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის სამართლის დარგი და ეს არ არის მხოლოდ იურისპრუდენციის მიმართულება. ეს არის მულტიდისციპლინური სფერო, მულტიდისციპლინური მიმართულება, რომელიც იურისპრუდენციასთან ერთად თავისთავში აერთიანებს აგრეთვე კორპორაციულ ფინანსებს და კომპანიის ასე ვთქვათ სტრატეგიულ მენეჯმენტს, დიდი კომპანიის სტრატეგიულ მენეჯმენტს, მე აგულს ვთქვათ პატარა ფირმებს და პატარა კომპანიებს. ეხლა რომ დავადაროთ ესე ამ ამ თვალსაზრისით, სამართლის რაღაცა ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ტრადიციული სამართლის დარგები როა ვიყო თქვა სისხლის სამართალი ჩვენ ვიტყოდით იმას რომ თქვა სისხლის სამართალი 20 წლის უკან და საქართველოსში ისეთივე აქტუალური იყო როგორც დღეს არის აქტუალური და ის ყოველთვის აქტუალური დარჩება ალბათ მომავალში მაგრამ კორპორაციული სამართალი არის კორპორაციული მართვა მოდით ასე ვთქვათ ვითარდება ქართულ ასე ვთქვათ სამეწარმეო მენტალიტეტთან ერთად და ქართულ ბიზნესთან ერთად ასე ასე ვთქვათ კორპორაციული მართვის ერთგვაროვანი ნორმატიული საკანონმდებლო გარმარტება ჩვენ ქართულ კანონმდებლობაში არ ხდება. რა არის კორპორაციული მართვა, ასე ვთქვათ, ქართულ კანონმდებლობით არსად არ არის რეგულირებული და განსაზღვრული და მაგრამ ალბათ ყოველას გაქვთ ესეთი წარმოდგენა, რომ კორპორაციული მართვა კორპორაციული მართვის პარალელში არსებობს საკმაოდ დიდი ლიტერატურა, და ну რა თქმა უნდა ცალკეული ავტორი თავისებურად ტილობს საკორპორაციო მართვის დახასიათებას და კორპორაციო მართვის თვის რაღაც შესაძლებელი განმარტების მიცემას. აა ძალიან ესე უხეშად რო ვთქვა კორპორაციო მართვა ეს არის ძალიან დიდ კომპანიებში, ანუ მეფხედველობაში მაქვს დიდი საქციო საზოგადოებები, იმდენად დიდი რომ იქ აქციონერები თქვა ერთი და ორი კაცი კი არ არის, არამედ შეიძლება რამდენიმე ასეული ადამიანიც, ან რამდენიმე ასეული პირი იყოს, ზოგადად იურიდიული პირი, ფიზიკური პირი თუ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი. აი ამ ძალიან დიდ საქციო საზოგადოებებში კომპანიის მართვის, ანუ სტრატეგიული გოლის ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციათა განსაზღვრას, ფუნქციათა რეგულირებას განსაზღვრავს კორპორაციული მართვა. არა მარტო ფუნქციებს განუსაზღვრავს, არამედ აი ამ დიდ კორპორაციებში მართვის სტრუქტურულ გოლებს შორის რა ურთიერთქმედება, რა ურთიერთკავშირი უნდა არსებობდეს. ეხლა რა თქმა უნდა ამას ვინც ვთქვათ იურისტია ან მომავალი იურისტი კარგად ხვდება, რომ ეხლა ალბათ ერთი განმოსახედია შეიძლება ისეთი წარმოგენა შეგვეხმას, რომ ამას ხო ისედაც არეგულირებს კანონმდებლობა, ვთქვათ მეწარმეთა შესახებ კანონი, კომპანიის წესდება და კომპანიის რაღაც შედადებულებები შეიძლება განსაზღვრავდეს, მაგრამ კორპორაციული მართვა მინდა გითხრათ რომ აი ამ საკანონმდებლო ჩარჩოებს როგორც ეროვნულ საკანონმდებლო ჩარჩოებს აგრეთვე არა მხოლოდ ეროვნულ საკანონმდებლო ჩარჩოებს ვთქვათ რაღაცა იგივე ეროვნული ბანკის ვთქვათ პრეზიდენტის ვთქვათ ნორმატიულა კანონქვემდებარე აქტებს სწდება მისი მასშტაბი და ის გადის ასე რომ ვთქვათ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის იღწევებამდეც არის. ანუ რას გულისხმობ, რომ რაც უფრო დიდია კომპანია, მით უფრო მეტია ამბიცია, რომ დაანერგოს საუკეთესო კორპორაციული მართვის, აი ამ ასე ვთქვათ, სტრუქტურულ მართვის სტრუქტურულ ერთეულთა შორის უფრო მეტი ჰარმონიული ურთიერთობების უზრუნველსაყოფად დაანერგოს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიღწევა. ეხლა როდესაც საუბრობ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე, აა ალბათ სფერო არ არის დღეს საზოგადოებრივი ცხოვრება, სადაც ეს სიტყვა ამის წინადადება არ შეგვედრია, მით უფრო დღეს, დღევანდელ დროში, როცა საუბარია იგივე მედიცინის საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებაზე, იმავე კოვიდთან ბრძოლაზე და ასე შემდეგ. და რაღაცა რაღაცნაირად ესეთი ჩვენს ყოველ თითქმის თითქმის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამჯდარია ეს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიღწევა, მაგრამ კორპორაციული მართვა არ ვიცი ხა სფეროს გააჩნია და შეიძლება სადღაც მართლაც არც ისე რელევანტური იყოს ამ წინადადების გამოყენება ამათ დარგთან მიმართებაში, მაგრამ კორპორაციული მართვა ის ის დარგი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამობ, რაც უფრო დიდია კომპანია, მით უფრო დიდია ამ კომპანიის ასე თქვა სოციალური პასუხისმგებლობაც და რა თქმა უნდა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია სწორედაც რომ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მიღწევათა დანერგვა აი ამ კომპანიის ფუნქციონირების და მართვის მიმართულებით. აა რაც რა თქმა უნდა ვიწროთ შიდა ეროვნული რაღაც სამეწარმეო კანონმდებლობის ფარგლებსაც უნდა ცდილობდეს. პრინციპში შეიძლება ესეთი მაგალითის მოყვანაც, ანუ რაში გვჭირდება კორპორაციული მართვა. აა ეხლა რო ვთქვათ ესე ერთი პატარა პურის თონეც ბიზნესია, აა შპს ქართული პური შეიძლება ითქვას მაგალითად მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ ვთქვათ გიგანტი ფინანსური ინსტიტუტი ვთქვათ კომერციული ბანკი ან წარმოვიდგინოთ ძალიან დიდი ენერგეტიკული კომპანია რომელიც მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ახევად საქართველოს აწვის ელექტროენერგიას მაგალითად ან წარმოვიდგინოთ ისეთი ბუნებრივი მონოპოლისტი როგორც არის ვთქვათ რკინიგზა ესეც ბიზნესია მაგრამ პატარა პურის პატარა პურის თონე ან პატარა სილამაზის სალონით ბიზნესი. გავსება ის არის რომ ორივე შემთხვევა ბიზნესია, ორივე შემთხვევა შეიძლება უწოდოთ, რა თქმა უნდა, რეგისტრირებული იურიდიული პირი, რომელიც გადასახადებს სიხდის და ასე შემდეგ. აა გავსება ის არის, მაგრამ განსხვავება ისეთ ის მასშტაბებშია. იმდენად რამდენადაც რაც უფრო დიდია კომპანია თავისი მასშტაბებით, მით უფრო როგორც აღნიშნე ხელ, მაღალი ამ კომპანიის სოციალური პასუხისგებლობის ელემენტი. სოციალური პასუხისგებლობაში რა იგულისხმება? რაც იგულისხმება ის, რომ რაც უფრო დიდია კომპანია, მით უფრო მეტი დასაქმებული ყავს მას, ერთის მხრივ, მეორის მხრივ მით უფრო მეტი მომხმარებელი ყავს. და ნებრივია, ხა სადღაც ძალიან დიდი კომპანიის სადღაც ძალიან დიდ სტრატეგიულ მენეჯმენტში რაღაც განხეთქილება რო ხდება, ეს შეიძლება ჩვეულებრივი მომხმარებლებამდე არც დადიოდეს, ხა რომ წარმოვიდგინოთ ახლა რაღაც ჩვენი ელექტროენერგიის მომწოდებელ კომპანიაში ან მაგალითად რო ავიღოთ ახლა ჩვენი თავი წარმოვიდგინოთ და ალბათ ნახევარ საქართველოს ან საქართველოს ბანკის ან TBC ბანკის ან კიდევ სხვა დიდი ესეთი ბანკის მომხმარებელი ხა სადღაც იქ მენეჯმენტში რაღაც განხეთქილება რომ მოხდეს ეს ჩვენზე როგორც მომხმარებელზე რა თქმა უნდა არაისახება ბუნებრივია მაგრამ ა კიდევ კარგი ახლა ვერ ვიტყვით იმას, რომ საქართველოს მაგალითზე ვერ ვიტყვი რაღაც ესეთ ქართულ კომპანიას, სადაც მომხდარა რაღაც ისეთი ცნობილი კორპორაციული სკანდალი, რომელმაც მომხმარებელზეც კი მოახდინა ნეგატიური გავლენა. მაგრამ სოფლიოში არსებობს აი ესეთი პრეცედენტი, პრაქტიკა, აი ყველონ კარგად იცით მაგალითად, რომ ვთქვათ იგივე სტივ ჯობსი თავის დროზე განდევნილიც კი იყო საკუთარი კომპანია. რატომ? იმიტომ რომ მოხდა რაღაც კორპორაციული სკანდალი, როგორც მოიხსენიებ ხოლმე, კორპორაციული სკანდალი. ну ხა სტივ ჯობსი და მისი კომპანია არ გაკოტრებულა ამ სკანდალის შედეგად, მაგრამ შეიძლება საქმე ისე დრამატულადაც განვითარდეს, რომ ესეთი კომპანია გააკოტრებს და ძალიან დიდი კომპანიის გააკოტრება ეს უკვე სერიოზული ამას უკვე სერიოზული რეზონანსი აქვს როგორც კომპანიის მომხმარებლებისთვის, ასევე კომპანიის როგორც თქვა ხოლმე მესამე პირებისთვის, ასევე ნებისმიერი ბენეფიციარისთვის, რომელიც რაიმე ფორმით მაინც არგებულს ან კომპანიის მომსახურეობით ან აქეთ უწევს რაღაც გარემო მომსახურეობას ან უშუალოდ კომპანიის თანამშრომლებსაც გარკვეულ ეკატიულ გავლენას მოახდენდა. მოდით ასე ვთქვა, იმისთვის რომ თავიდან იყოს არიდებული აი ეს ყველაფერი ფაქტობრივად კორპორაციული მართვა არსებობს იმისთვის რომ მოხდინოს აი ამ ნეგატიური მსგავსი ნეგატიური შედეგების პრევენცია. კი, გასაგებია, რა თქმა უნდა, არსებობს დავის განხილვის მექანიზმები, სასამართლო არბიტრაჟი, ბუნებრივი სამართლებრივი დავას და ფლებდი სასამართლო წესი დაცვის წინ არაფერი არ უდგას, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ვიღაცა ვიღაცას ედავოს, მაგალითად დირექტორი ედავოს კომპანიას ან კომპანიის რომელიღაც აქციონერმა საჩივარ შეიტანოს, მაგალითად დირექტორის წინააღმდეგ ან სამეთვალყურო საბჭოს გარეული და იყოს რაღაც დაიწყოს რაღაც სასამართლო დავა მაგალითად და რაღაც შედეგი დასრულდეს. და რა თქმა უნდა არსებობს ესეთი ქართულ სასამართლო პრაქტიკაშიც და არა მხოლოდ ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ისიც ისეც რომ კორპორაციული მარტივის ერთ-ერთი მოწოდება, ერთ-ერთი მიზანიც ის არის რომ მოახდინოს აი ესეთი დავების, რომელიც არავისთვის არ არის კარგი და სასარგებლო, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ არავის არ უყვარს დავები, ну, в любом случае, арцет нормальный менеджер, стратегический менеджер არ უნდა უნდოდეს დავა. ასე რომ ვთქვა, არ უნდა აწყობდეს რომ დავის მონაწილე იყოს და გაჯობია ჰარმონიული ურთიერთობა წყომ. ყველა ყველანი ფაქტებით ამაზე, აი მოახდინოს აი ამ ყოველთვის პრევენცია. აი ამ არასასურველი დავების პრევენციაც კი მოახდინოს. ფაქტობრივად ერთ საუბრომებს გამათობენ იმაზე თუ განსხვავება არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და სააქციო საზოგადოებას შორის. აა ეხლა რატო აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა ჩვენი საუბრისთვის? მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ განსხვავება რა თქმა უნდა ბევრია, ნუ პირველი განსხვავებული ფაქტორი არის მასშტაბი, ტურისტონის და მაგალითად რომელიმე დიდი ელექტროენერგეტიკული საწარმოს მაგალითზე შეგვიძლია ეს ვთქვათ, არის განსხვავება მასშტაბში. მაგრამ მასშტაბის გარდა რა არის თავარი განსხვავებული? განსხვავებული ის არის რომ სააქციო საზოგადოება თავისი ბუნებით არის საზოგადოება რომელიც ძალიან ბევრი პარტნიორისგან უნდა შედგებოდეს ანუ მოიაზრება რომ თუ საუბარი ძალიან დიდ ბიზნესზეა ამ ძალიან დიდი ბიზნესის შემოქმედი ერთი ან ორი ადამიანი ვერ იქნება იმიტომ რომ არა აქვს თქვა ერთ ან ორ პირს ადამიანს თუ თქვა კომპანიას იმდენი კაპიტალი რომ დაიწყოს და წარმატებით მოახდინოს თავისი რაღაც ბიზნეს ამბიციების ხორცშესხმა. აქ მოიაზრება ძალიან ბევრი პარტნიორი, ძალიან ბევრი აქციონერი, ასე ვთქვათ, და სააქციო საზოგადოების ბუნებაც ის არის, რომ ის ძალიან ბევრი აქციონერისგან უნდა შედგებოდეს. ახლა, როდესაც კომპანია მრავალ პარტნიორიანია, ძალიან მაღალი ალბათობით მოიაზრება, რომ ამ კომპანიაში ძალიან ბევრი წვრილი აქციონერია. ყოველთვის ისეა რომ შეიძლება ვიღაც ერთი პირი, თქვათ ერთი რომელიღაც ამფუძნებელი კომპანია, როგორც ვთქვა, დედა კომპანია იყოს, ასე ვთქვა, დომინანტი აქციონერი, თქვათ 51%-ს განაგებდეს და ფლობდეს აქციებისას. ხოლო დანარჩენი თქვათ 59% პირობითად თქვათ 59% გადანაწილებული იყოს ძალიან ბევრ პატარ-პატარ აქციონერს შორის. ну იქ სადღაც ვიღაცას 20% აქვს, ვიღაცა შეიძლება 10% იქონდეს, ვიღაცა შეიძლება იქონდეს 1% ან 0.5% და უფრო ნაკლებიც კი ანუ წვრილი და უწვრილესი აქციონერების აა წვრილ და უწვრილეს აქციონერებს ერის საუბარი. აა სააქციო საზოგადოების და ზოგადად სამართლებრივად სააქციო სამართლის ანუ ერთ-ერთი დათვირთვაც ის სააქციო საზოგადოებების სამართლის ერთ-ერთი დათვირთვაც იმაში გვომარეობს რომ აა დაიცვას არ მხოლოდ გარე კრედიტორები და თქვენ კარგად მოიხსენებათ რომ როგორც შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება აკრავს სააქციო საზოგადოება საკუთარი ვალდებულებებისთვის თავადაგებს პასუხს და პარტნიორები არაგებენ პასუხს მათი ვალდებულებებისთვის პერსონალურად არაგებენ პასუხს რა თქმა უნდა გამჭოლი პასუხისგებლობის და საგამონაკლისო შემთხვევების გარდა მაგრამ აა სააქციო საზოგადოების სამართლებრივი რეგულირების მიზანი და დაკვირთვაც იმაში მდგომარეობს, რომ ეფექტური იყოს წვრილი აქციონერების უფლებების დაცვის მიმართულებითაც, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იქ სადაც ძალიან ბევრი წვრილი აქციონერია, წვრილი პარტნიორია, რა თქმა უნდა, ცდუნების ხარისხი შეიძლება იყოს საკმაოდ მაღალი. ცდუნების ცდუნებაში გულისხმობ იმას, რომ დაიჭაგროს ასე ვთქვათ, რომელიმე პარტნიორი რომელიმე დომინანტი პარტნიორისგან. და აი სწორედაც რომ კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, დაცვის ერთ-ერთი წითელი ხაზი გადის სწორედ აი მსროლი აქციონერების უფლებების დაცვის მიმართულებით. ну ამას იცავს სამართალიც და ამას იცავს კორპორაციული მართვის, მოდი ასე ვთქვათ. ну მეწარმეთა შესახებ ეროვნულ კანონმდებლობაში წუხდება არაერთი საინტერესო ისეთი ჩანაწერი, რომელიც ცალკეულ შემთხვევებში წვრილი აქციონერის უფლებების დაცვის მიმართულებით პირდაპირ მოქმედებს, ასე რომ ვთქვა. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ აი ერთი მაგალითად doing business-ი არის ესეთი კულევა, სოფლიო ბანკის ერთ-ერთი, ასე ვთქვა, ჯგუფის ერთ-ერთი კულევა არის doing business ცალკეული ქვეყნების მიხედვით. doing doing business in Georgia, ხო, მაგალითად. აა აი ამ doing business-ის კვლევის ფარგლებში ფასდება ამა თუ იმ ქვეყანაში აა რამდენად ხელსაყრელი, რამდენად თავისუფალი გარემო არის იმისთვის, რომ თქვა ინვესტორმა ადგილობრივმა თუ არა ადგილობრივმა ინვესტორმა თავისუფლად თავისუფლად ასე ვთქვათ გახსნა საწარმოო და ამუშავოს ეს საწარმო. და არის რაღაც გარკვეული ესეთი ინვესტიციო ბანკის ჯგუფის გარკვეული რეიტინგებიც კი არის ამ ემართულებ განსაზღვრული. აა მართალი გითხრათ არსებობს ხაც ხალკეული წლების განმავლობი სხვადასხვა წელიწად სხვადასხვა კრიტერიუმებით აფასებდა doing business-ი ქვეყნებს. ძირთად არის 8-დან 10-მდე კრიტერიუმი, თქვა. მაგალითად, რამდენად თავისუფალი გარემოა ამათი ქვეყანაში, რომ დაარეგისტრო კომპანია, რამდენად მაღალია ბიუროკრატიის ხარისხი, რომ კომპანია დაარეგისტრირო. ნუ ეხლა ამ მიმართულებით საქართველოს ყოველთვის კარგი პოზიცია ქონდა, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოიხსენებათ რაოდენ მარტივი და იული პროცედურა არის საქართველოსი კომპანიის დაფუძნება. თქოს 100 ლარი, ანუ 200 ლარი იმავე სამუშაო დღეს თვითონ იუსტიციის სახლი გააძლევს რაღაც გამზადებულ წესდებას. აა როგორც სიტყვია ხოლმე თუ იმავე დღესვე გინდა ესე იგი შეგვიძლია ყავა შევკვეთო და სანამ ყავა გაცივდება და მიიწევე ფიჯან ყავას უკვე ბიზნესის რეგისტრირებული. მართლაც ესეა, ხო? ну и карки да этот критерий, как вот, который рандомных минусов на бизнес хели электроэнергиязе, цалис ресурсებზე, особенно да энергоресурсებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ э, რამდენადაც გასაოცარი არ უნდა იყოს ერთ-ერთი კრიტერიუმი თვითონ ქვეყნის ბიზნეს პოტენციალის თუ საინვესტიციო პოტენციალის შეფასების ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმი ყოფილა э, ესეთი კრიტერიუმი, რამდენად დაცული ამათი ქვეყანაში წვრილი აქციონერის ინტერესები. რაც არ უნდა გასაოცარი და საინტერესო არ იყოს. მინდა გითხრათ საქართველოს სხვადასხვა წელი და სხვადასხვა აი თქვა რანჟირებები რო აღვიქვა სხვადასხვა რანგი მიიღია, სხვადასხვა კატეგორია მიიღია, სხვადასხვა ქულა აღია, ასე რომ ვთქვათ, ასპალიანის შეფასების ასპალიანის სისტემი რატო შკალიდან. მაგრამ ხო, ნუ ხან ცოტა ხან მეტი ახლა ეს ყოველთვის რა თქმა უნდა ითამაშებს ეს ციფრი ბუნებრივია. აა მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ რა არის? ყველაზე საინტერესო არის თვითონ აი სოფლიო ბანკი აა როგორი მეთოდოლოგიით ატარებს აი მკვლევას. ახლა არ მინდა ესეთი წარმოდგენა შეგვექმნას, რომ სოფლიო ბანკის წარმომადგენლები დადიან კომპანიებში აა და ყველა წული აქციონერს ეკითხებიან მაგალითად აბა თავს როგორ გვდნობ და თქვენი უფლებები ხო სათანადოდ დაცული. რა თქმა უნდა ამის გაკეთება შეუძლებელიც კი არა. და ამას ესე არავინ არ აკეთებს. ძირითადად ეს კვლევა ეფუძნება ისევ და ისევ ერთის ხრივ საკანონმდებლო მეთოდოლოგიას, ანუ საკანონმდებლო კვლევის მეთოდოლოგიას, ანუ თვითონ კანონმდებლობის ანალიზი ხდება ნაკლებად უფრო სასამართლო პრაქტიკის და ვერც დავიკვეთნით ახლა იმას, რომ მაგალითად იგივე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა საოცრად მდიდარია ლიდარიაო ვერ ვიტყვი. რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი საინტერესო გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ შევადარებთ სხვა ტიპის თავებს, კორპორაციული სკანდალებიდან მომდინარე თავების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შედარებით მწირია. ნუ ეს ბუნებრივიც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საქართველოს არ არის ის ქვეყანა, სადაც ძალიან ბევრი კომპანიაა, ძალიან ბევრი ანუ ეს ბიზნესი და სტრავში იყოს გასული თავისი წარმატების ზენიტებით. უნებრივია ის, რაც მაღალ დონეზე, უმაღლეს დონეზე არ არის განვითარებული, იმის იმიდან მომდინარე დავების სიმრავლეც არ გვექნება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ეს ასეა. ისინი აფასებენ, სოფლიო ბანკის წარმომადგენლები აფასებენ თვითონ საკაუნტო ჩანაწერებს, აკეთებენ ის ანალიზს და რა თქმა უნდა ინტერესები არა ამათ იმ კომპანიას აქვს უარა განარგილი კორპორაციული მართვის საუკეთესო სტანდარტების საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიღწევები. ხა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე როდესაც საუბრობ, აქტიურში ფედერალობაში მაგ ცალკეული საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით მიღებული თქვა სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტები, თქვა ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია ერთ-ერთი ცნობილია ამ მიმართულებით, რომელიც გარიშურებს აი ამ სარეკომენდაციო კორპორაციული მართვის წესების დამკვიდრების მიმართულებით იმუშაოს და ასე ვთქვათ, ყველასთვის ხელმისაწვდომია ეს. best practice, როგორც იტყვიან, best practice კორპორაციული მართვის საუკეთესო პრაქტიკა აიღოს, შეისწავლოს და დანერგოს თავის კომპანიაში. ანუ არ დასჯერდეს მარტო ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩოების მიღწევებს. არამედ დანერგოს ეს ყველაფერი, თქვა საერთაშორისო დონეზე როგორც არის განსაზღვრული. ეხლა მეორე ნაირად შეიძლება გასცეს შეკითხვა, აი რატო, რა საჭირო, ანუ რატო უნდა ავიტიოთ თავი? ანუ რა შეიძლება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვა? ეს ყველაფერი მოიხსენება, ყველაფერი რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის ხარჯებთან დაკავშირებული ისედაც. დამოკიდებულია ეს ყველაფერი იმაზე, თუ რა ამბიცია აქვს ამ თუ იმ დიდ კორპორაციას. თუ მაგალითად კომპანია სურს, რომ თავისი ფასიენ ქაღალდები გაიტანოს უცხო ქვეყნის რომელიმე აღიარებულ საერთაშორისო აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე მაგალითად განათავსოს თავისი აქციები. აი ასეთ შემთხვევაში თვითონ საფონდო ბირჟები მოსწყვენ კომპანიებს ძალიან ბევრ წინაპირობას დაუყენებენ. ну, რა თქმა უნდა, პირველი არის კომპანიის ლიკვიდურობა, რამდენადმე ფინანსურად, რამდენადმე გრადია კომპანია, ის კი არა რომ თქვა ვალებში იჭობა, რამდენად ძლიერი კომპანია, რამდენად ასე ვთქვათ, კარგად აფასებენ მას გარე აუდიტორები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ წინაპირობებთან ერთად ერთ-ერთი წინაპირობა არის კორპორაციული მართვა. ანუ კორპორაციული მართვა არ არის კარგად მოწესრიგებული კომპანიაში, მაღალ დონეზე მოწესრიგებული კომპანიაში, ოდენია კარებენ ამ კომპანიას ბიჟაზე, აა ამ კომპანიის ასე ვთქვათ, ფასიან ქაღალდებს არც მიაგარებენ. მაგალითად, ალბათ ლონდონის საფონდო ბირჟაი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი კომპანია, დიდი საქციო საზოგადოება აქვს და გვაქვს ამბიცია სული და გეგმა რომ ჩვენი აქციები გავიტანოთ სავაჭრო საფონდო ბირჟაზე, ლონდონის სავაჭრო საფონდო ბირჟაზე და არა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ძალიან ბევრი კრიტერიუმი უნდა დავაკმაყოფილოთ და ერთ-ერთი მაგალითი იმ სწორი კორპორაციული მარკის ასე ვთქვათ, დახვეწილი სისტემის არსებობა. მ. წინანდელ შემთხვევაში ჩვენ ფიზიკურად იქ არავინ არ არ მიგმიშვის. გვინდა ეს ჩვენ თუ არ გვინდა. თუმცა მე ხალი ძალიან მაღალი აბიციები და მაღალ აბიციურ დიაგნოზს შევეშვა ლოკალურადაც შეგვიძლია ესეთ შეფასება გავაკეთოთ იგივე ქართული ბიჭების შემთხვევაში, იმიტომ რომ საქართველოს მოგეხსენებათ არის საქართველოს საფონდო ბიჭა და არის კანონი ფასიანი თაღლების ბაზრის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს ანგარიშვალდებული საწარმოს ცნებას. ეს არის კომპანია ანგარიშვალდებული საწარმო, რომელიც ვაჭრობს თავის ფასიან ქავალებით საფონდო ბირჟაზე. აქ ლაპარაკერის თქვათ თუნდაც ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე. იმავე ქართულ კომპანიას რომელსაც უფრო ქართულ საფონდო ბირჟაზე განთავსოს აქციები, მასაც უნდა ქონდეს კორპორაციული მარკის სისტემა დახვეწილი არა მხოლოდ ქართული კაუნდებლობის, ასე ვთქვათ, იმპერატიული მოთხოვნების სრული გათვალისწინებით, არამედ მას შეიძლება მოითხოვოს ასე ვთქვათ, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მიღწევების დანერგვაც თავისი კომპანიის შიგნით. აა რა ნუ ზირითად რა მოთხოვნები აქვთ როგორც ბირჟებს, ასევე არა მხოლოდ ბირჟებს, კიდევ ერთ მაგალითს ვთქვა კორპორაციული მარტის საჭიროების თვალსაზრისით, რა შეგვიძლია პირდაპირ კორპორაციული მარტო. ისე არ უნდა დავიგოთ, რომ თითქოს მარტო ბირჟაზე გასათავისებლად იყოს <coughs> ეს ყველაფერი საჭირო. აი თუნდაც წარმოვიდგინეთ, რომ ვთქვათ ქართულ კომპანიას უნდა აიღოს სესხი. აღონდ არა ქართული კომერციული ბანკისგან. უნდა აიღოს სესხი ვთქვათ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტისგან, EBRD-სგან მაგალითად. ან საზღვარგარეთ რეგისტრირებული, ვთქვათ ევროპული, რომელიმე ევროპული, რომელიმე შვეიცარიული ან რომელიმე ვთქვათ გერმანული კომერციული ბანკისგან უნდა აიღოს კორპორაციული სესხი. და ანუ კარგად ვიცით ჩვენ რომ ვთქვათ იგივე ევროპული სტანდარტი ამ სესხებისა შედარებით უფრო დახვეწილია იმ თვალსაზრისით რომ დაბალი საპროცენტო განაკვეთებია განსაზღვრული იგივე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებსაც შედარებით დაბალი საპროცენტო განაკვეთებია განსაზღვრული სესხებზე და უნდა რომ აიღოს სესხი და ანალოგიურად რა თქმა უნდა ხა ეს ვინ გასცემს კომპანიონ რომელი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი ან რომელი ევროპული ბანკი გასცემს ეს იმ კომპანიას რომელსაც არ უარგა ფინანსური დოკუმენტაცია პირველ რიგში რა თქმა უნდა აი ამ ყველაფრის შეფასებასთან ერთად კიდე იკითხავენ როგორი კორპორაციული მართვის სისტემა რა თქმა უნდა მე ხა მე ვიყოდი ჩემი განმოსახედიდან ბირჟებს უფრო ესეთი მკაცრი მოთხოვნები აქვთ კომპანიების მიმართ ვიდრე კომერციულ ბანკებს. აა ამას აქვს თავისი ლოგიკური ახსნა, მაგრამ მე პირადად გქონია ეს შეხედულობა ერთი კომპანიის განოსახედიდან თავად ამ კომპანიის წმინდა ქართული, ასე ვთქვათ, კაპიტალი შექმნილ კომპანიას აქციო შეგდება სულდა ერთი ევროპული ბანკისგან შესყის არა. და პირველი რაც იკითხეს უბრალოდ კორპორაციული მართვის სისტემა როგორ გქართ რეგულირებული შიგნით. ახლა როდესაც საუბრობთ კორპორაციული მართვის სისტემის რეგულირებაზე, გავიხსენოთ თვითონ სააქციო საზოგადოების სტრუქტურა, კლასიკურად სტრუქტურა როგორი როგორ გამოიყურება. ნუ არსებობს კორპორაციული მართვის ეგრეთ წოდებული ერთსაფეხურიანი და ორსაფეხურიანი სისტემა. მაგრამ სანამ ამ სისტემებზე ვისაუბრებდე, მინდა გითხრათ რომ კლასიკურად კორპორაციული მართვა იცავს სამი სამ რგოლს. ეს გახავთ აქციონერთა საერთო კრება, ანუ სააქციო საზოგადოების მაგალითზე რუსაუბრებთ. ეს გახავთ აქციონერთა საერთო კრება, ეს გახლავთ э, სამეთო ყურავ საბჭო და გახლავთ დირექტორთა საბჭო. პრინციპში მე მაქვს რამდენიმე სლაიდი, რომელიც უფრო ისე თქვა ვიზუალური აღქმისთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ გავაზიარებ მე. ავიწყე და აღარ გავუჩერდი, მაგრამ გავაზიარებ სლაიდს და ვფიქრობ უკეთესად აღიქვავდით თქვენ აი იმასაც თუ ლაპარაკობთ. ძალიან ბევრი სლაიდია, მაგრამ პრინციპში ამ დროში ყველა სლაიდს რა თქმა უნდა ვერც გავივლიდით, მაგრამ აა აი თუ ხედავ სლაიდს ხომ ალბათ ხედავ მე მე უნდა ჩემი მეგობარი კომპიუტერი რომ თქვენ სლაიდს ხედავ აი ესე გამოიყურება სლაიდს საქციო საზოგადოების სტრუქტურული მონახაზი ესე გამოიყურება ანუ აქციონერთა საერთო კრება სამეთოდო საბჭო და ხელმძღვანელი ორგანო იგივე დირექტორატი იგივე აღმასრულებელი საბჭო იგივე დირექტორთა საბჭო სინონიმებია პრინციპში არ უნდა გვერდოს ერთმანეთში ანუ რა არის რეალობა რეალობა ის არის რომ მოდი მარტივად რო ვთქვათ ხა ყველა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მიღწევებს ახლა ჩვენ ამ დროში ვერ განვათავსებთ მაგრამ მარტივად რო ვთქვათ ძალიან ცუდი სისტემაა ის როდესაც ერთი და იგივე ფიგურანტები კომპანიაში თან მონაწილეობენ როგორც დირექტორთა საბჭოში აგრეთვე სამეთვალყურო საბჭოში აგრეთვე აქციონერთა საერთო კრებაში თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ თქვა აქციონერი არ შეიძლება იყოს კომპანიის ერთ-ერთი დირექტორი ცალკეულ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ცალკეულ ასე ვთქვათ სისტემას ცალკეული მოთხოვნები აქვს. მაგალითად იგივე ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის რეკომენდაციაა რომ სამეთოლყურო საბჭოს თავმჯდომარე იმავდროულად არ უნდა იყოს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. სხვათა შორის მეწარმეთა შესახებ კანონიც ამ აკრძალვას საბედნიეროდ ერთ-ერთი რამდენიმე წლის უკან დაიცულილებით ითვალისწინებს და რა ძალიან კარგია. თუმცა ეს იმას ამისავს, რომ მაგათი წვლილი აქციონერი არ შეიძლება იყოს კომპანიის თუნდაც აღმასრულებელი დირექტორი. ეხლა რატო არის ეს აკრძალვა? თავშივე რომ გავერკვეთ რა განსხვავება არის ამ მარფის აი მრგოლებს შორის. ნუ რა თქმა უნდა, კიდე ხელ ვიძახი რომ პირველი რაც გახსენდებათ, ალბათ არის ის რომ აი წესდება როგორც განსაზღვრავს და წესდებაში როგორც ჩავწერთ. ისე იქნება. მართალი გითხრათ, თვითონ წესდება კორპორაციული მართვის განმოსახედიდან ერთ-ერთი ერთ-ერთი ზუსტად წესდება შეიძლება იყოს ის დოკუმენტი, რომელიც კორპორაციულ მართვას ინდონეზიაზე და იმ ფარგლებში არეგულირებს, რომ ის თა ბირჟის დონეზე თუ მისაღები არის არ აღმოჩნდა ყოველ შემთხვევაში, რომელიმე ევროპული ბანკისთვის მისაღები აღმოჩნდეს. ანუ წესდებას ჩვენ ესე ფორმალურად არ უნდა შევხედოთ, რომ აი რეესტმა დაგვახვედრა რაღაც გამზადებული შაბლონი და უბრალოდ ამაზე ხელი მოვაწერე. გააჩნია კიდევ ერთხელ ისეთი რა ამბიცია ქან კომპანიას. მარტივად რო ვთქვა, კორპორაციული მარტის ერთ-ერთი მიზანი არის არამხოლოდ პრილი აქციონერების ინტერესების დაცვა, არა არამხოლოდ იმ რისკების პრევენცია და იმ დალების პრევენცია, რაზეც უკვე ვისაუბრებ. არამედ აგრეთვე არის ძირითადად დირექტორსა და სამეთვალყურო საბჭოს წევრებს შორის ფუნქციური გამიჩნა. ანუ მარტივად რო ვთქვა, დირექტორები თუ მართავენ კომპანიას სამეთვალყურო საბჭო აკონტროლებს დირექტორთა საქმიანობას. თუმცა თავისუფლ სამეფო ყოველ საბჭო როგორც ხედავთ ასე ვიზუალურად ექვემდებარება აქციონერთა საერთო კრებას. ანუ აქციონერთა საერთო კრება ნიშნავს სამეფო ყოველ საბჭოს წარადგენს კანდიდატებს, კენს უყრის თავისი რაღაც შიდა პროცედურა აქვს თუ როგორ უნდა დაკომპლექტდეს სამეფო ყოველ საბჭო, საბჭო თავისუფლ თავისი შემადგენლობიდან განსაზღვრული ვადით არჩევს სამეფო ყოველ საბჭოს თავმჯდომარეს და თავისუფლ სამეფო ყოველ საბჭო უნდა აკონტროლოს დირექტორთა საქმე. თუმცა ისევ აი მეწერმეთა კანონთან პარალელი რო გავავლოთ, დავინახავთ ერთ მნიშვნელოვან ამბავს, რომ <coughs> თვითონ მეწერმეთა კანონში განსაზღვრულია, რომ რა ფუნქციების მატარებელია სამეთვალყურო საბჭო, რა ფუნქციების მატარებელია დირექტორი. იქვე ნახავთ მეწერმეთა კანონში, რომ თუ წესდებით ან კომპანიის რაც გადაწყვეტილები სხვანაირად არ არის რეგულირებული. რაც უდავ კარგი ჩანაწერია, ანუ ხშირად შევხვდები ჩვენ მეწერმეთა შესაძლებ კანონში ეს თავის ყოფ ჩანაწერს. აა სადაც თვითონ კომპანიის დამფუძნებელ პარტნიორებს ფართო უფლებამოსილება ენიჭებათ საიმისოთ, რომ თავად განსაზღვრონ, ანუ კანონის იმპერატიული დანაწესების პარალელურად განსაზღვრონ კორპორაციული მართვის ასე ვთქვათ ის მოდელი, რომელიც მათ გემოვნებასთანაც თავსებადია და მეორე სწრივ იმ რაღაც საერთაშორისო მოთხოვნებთან თავსებადია, რასაც სთხოვს რომელიღაც ბირჟა, რომელიღაც ფინანსური დაწესებულება, ან რომელიღაც ინვესტორი. და ასე შემდეგ. ანუ კეთრად არის განსამიჯნი კომპანიის მართვისა და კონტროლის ფუნქციები. მოდით მარტივად ვთქვა, დირექტორები მართავენ, მაგრამ დირექტორებს აკონტროლებს სამეთვალყურო საბჭო. თუმცა მეწარმეთა შესაძლო კანონში ასევე ნახავთ ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩოს, ასე ვთქვათ, ფარგლებში ნახავთ იმას, რომ აა დირექტორი შეიძლება ასრულებს ისე ფუნქციებს, რაც სამ კლასიკურად სამეთვალყურო საბჭოს ვთქვათ ანსასაზღვრია და პირიქით. გარდა ამისა, აი ამაზე მინდოდა მესაუბრა, არსებობს თანამედროვე კორპორაციული მართვის შემდეგნაირი სისტემები, ერთგვარად წარმოებული ერთსაფეხურიანი, ორსაფეხურიანი და ჰიბრიდული შერეული. ნუ ერთსაფეხურიანი სისტემის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ერთ დირექტორთა საბჭო, მაგრამ არ გვაქვს სამეფო კურაო საბჭო. თუმცა ამ დირექტორთა საბჭოში არიან ორი ტიპის დირექტორები. ერთი არიან ეგრეთ წოდებული აღმასრულებელი და მეორე ეგრეთ წოდებული არააღმასრულებელი დირექტორები. ფაქტობრივად ამ არააღმასრულებელ დირექტორებს გააჩნიათ ის ფუნქციები, ის დატვირთვა, რაც აქვს აღმასრულებელ დირექტორს, უпростоრად რაც აქვს სამეთვალყურო საბჭოს კლასიკური გაგებით, ანუ კონტროლის ფუნქცია. და არ მხოლოდ კონტროლის ფუნქცია. დუალისტური ორსაფეხურიანი მოდელი არის სწორედ ის მოდელი, რომელიც მე თქვენ განახეთ გასულ სლაიდს, წინა სლაიდს. იქ სადაც არის სამეთო პროს საბჭო. ან ცალკე მართვის ცალკე გოლის საკითხი წარმოგიდგენთ. ამბობენ ლიტერატურაშიც და რეალურად ეს ასეც არის, ნიკოლას ამბობენ ლიტერატურაში, რომ ეს ერთსაფეხურიანი მოდელი გვხვდება ძირითადად ანგლო-ამერიკულ ქვეყნებში. ანგლო-ამერიკულ სამართალში და კორპორაციული მართვის თვითონ ეს კულტურა ანგლო-ამერიკულია. რასაც ვერ ვიკვით დუალისტური მოდელის შემთხვევაში, ის რომელიც გვხვდება უფრო მეტად აქ ევროპულ ქვეყნებში. აა და გითხრათ რომ მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის პროექტი რომელიც არის ხელმისაწვდომია, ხელმისაწვდომია საკმაოდ დიდი ხანია მაცნეზე. აა ძალიან მეტ ასე ვთქვათ, აა გასახანს იძლევა იმისთვის რომ უფრო უფრო ფართო შესაძლებლობებს იძლევა იმისთვის რომ პარტნიორებმა თავიანთი გემოვნებით და კომპლექტორი კორპორაციული მართვის შესაძლებლობის სისტემა ფაქტიურად შეიძლება გაკეთდეს ჰიბრიდული სისტემაც რაც არის ძალიან კარგი ჩემი განსახედიდან თვითონ კანონ პროექტის ასე ვთქვათ სულის კვეთება არის ჩემთვის პირადად გასაზიარებელი იმიტომ რომ რეალობას რო თვალებ თუ ასე ვთქვა, თვალებში ჩავხედოთ სიმართლეს, რომ თვალი გავსწოროთ, ჩვენ არ გვაქვს ახლა ის ფუფუნება, რომ რაღაცა კანონის მიერი მრავალი იმპერატიული დათქმით შევიზღუდოთ თავი ერთის ხრივ და მეორე ხრივ შევიზღუდოთ ჩვენი პოტენციური ის საწადელი ინვესტორები, რომლის მოზიდვაზეც უკვე მერამდენე ათეული წელია ვმუშაობთ ყველანი. თავრობები და ბიზნესის წარმომადგენლები. ასე რომ რაც უფრო ნაკლებ ბიუროკრატიულ, ნაკლებ შემზღუდავ, შემბოჭავ იმპერატიულ ნორმებს დავახვედრებ ჩვენ ჩვენ მეგობარ ინვესტორებს, მით უფრო ნაკლებად დავაფრთხობთ მათ. პირდაპირ თქვა. <coughs> და რაც უფრო ნაკლებად დავაფრთხობთ, მით უფრო მეტი მეტი შანსი გვექნება რომ მეტი და მეტი საინტერესო უცხოური ინვესტიცია მოვიზიდოთ, მეტი და მეტი კაპიტალი მოვიზიდოთ ქვეყანაში და ნუ რა თქმა უნდა მეტი და მეტი დიდი საწარმოები გავაკეთოთ და ძალიან ბევრი ადამიანი დავახსნათ. მოკლედ ეკონომიკური გაუვათი შევქმნათ. ნუ კიდევ რამდენიმე სლაიდი თვითონ მარეგულირებელ ნორმებზე. ხო, აი აქ მინდოდა კიდე შევჩერებულიყავი. აა აქ საუბარია ერთი ერთი ერთი ერთი მომენტი, რაც არის განსაზიარებელი და პრინციპით აემორჩილიან განმარტება. ეს არის ერთ-ერთი საფურადღებო ამბავი კორპორაციულ მართვაზე თუ ვსაუბრობთ. ეს რას ნიშნავს, რომ იგივე ჩვენი კანონებობაც შეიძლება კანონი ბუღალტური აღწვის ანგარიშების და აუდიტის შესახებ კანონი ამოსეს თამეს, რომ თუ კომპანია არის ანგარიშვალო ქვეყანი, ანუ რია სანქციო საზოგადოება და ის ვაჭრობს საფონდო ბირჟაზე, კატანილი აქვს თავისუფალი გაყოლები საფონდო ბირჟაზე. აა მან უნდა შეერჩიოს კორპორაციული მართვის შესაბამისი მოდელი და კორპორაციული მართვის ანგარიშ შესაძლებ ანგარიშგებებიც კი უნდა წარადგინოს. ხო, ეს ცოტა ბიუროკრატიულად ჩვენს, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, ეხა იქ სადაც ჩვენი კანონმდებლობა გვახოვდება ამ ევროპულ კანონმდებლობას და ჰარმონიზაციის პროცესში ვართ. აა ესეთ ევროპული კანონმდებლობის და ევრო დირექტივებიდან ერთ-ერთი ნაკარნახევი ნორმა არის. ანუ არ არ ხდება ეს ასე თქვილად. იბატონო იყოს ეს რეპორტინგის ვალდებულება, მაგრამ იქვე არის ესეთი მითითება, რომ თუ კომპანიამ შეარჩია კორპორაციული მარკის რომელიმე მოდელი, მაგრამ არ ანუ ფორმალურად შეარჩია, მაგრამ რეალურად თავის წესდებით, თავისი შიდა დებულებებით არ განერგა ეს კორპორაციული მართვის მის მიერ შერჩეული მოდელი ის ვალდებულია რომ ამ რეპორტინგის ფარგლებში რეპორტის ან ანგარიშგების ფარგლებში განმარტოს რატომ არ დანერგა ეს მოდელი ანუ პრინციპი დაემორჩილა გამარე ვისხობს ამას ეს არის ისეთი ტერმინი რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ ხშირად შეგვიდეთ და ერთ წუთ კიდე მოვძებნი რამდენიმე სლაიდს საინტერესო სლაიდს და ხო ერთ-ერთი აი გაზეთს მინდა რომ თქვენი ყურადღების გამახვილება რა არის კორპორაციული მართვის ყარები ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ არაშო ახსენე უკვე მეწარმეთა კანონიში და ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩო და ეგრეთ წოდებული სარეკომენდაციო ნორმები. ნუ ამ თვალსაზრისით კორპორაციული მართვის წყაროები არის ერთის იმპერატიული შიდა ეროვნული კანონმდებლობა და მეორე ეგრეთ წოდებული ბილი სამართალი, როგორც მოიხსენიებენ მას, რბილია, იმიტომ რომ ის არ არის იმპერატიული და მისი შეუსრულებლობა რაიმე იუ პასუხობას არ იწევს და პერიქით სარეკომენდაციო ხასიათის არის ან გინდა გაიყოლისინე გინდა არა ისეთი მიდგომაა ანუ აი აი ამ სლაიდზე არის ну так таамоყრილი თუ კორპორაციული მართვის წყაროები საიდან შეიძლება მოვიძიოთ საკაუნტებო აქტები ვახსენეთ უკვე რა თქმა უნდა მეწარმეთა შესახებ კანონი აქვე ვიტყვი რომ ერთია თქვა როგორ რეგულირდება კორპორაციული მართვა ფანდელი კანონით, მაგრამ უფრო საინტერესო არის ის დარეგულირებული ჩემი განმსახედიდან და ჩემი კოლეგის განმსახედიდან რა თქმა უნდა არის უფრო საინტერესო დარეგულირებული კანონ პროექტით, ასე რომ თუ ხართ დაინტერესებული ამ საკითხებით, რა თქმა უნდა კანონს ვიცი რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი გვესწრება, სწავლობთ ალბათ ახლა ამ კანონს, ან წაიკითხოთ გაიცნობით, მაგრამ უფრო საინტერესო იქნება რომ ასევე გაიცნოთ კანონ პროექტსაც, იმიტომ რომ კანონ პროექტმა ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე შემიძლია ამ მიმართულებით. მეორე სკოლეს გახოთ ფასიენ ქაღალდების ბაზის შესახებ კანონი, რომელიც ასევე ვახსენე, მაგრამ საყურადღებო ის არის, რომ ფასიენ ქაღალდების ბაზის შესახებ კანონი მეტწილად არეგულირებს ანგარიშვალდებულ სააქციო საზოგადოებებზე ამ სხვა არსებულ სამართლებრივ ურთიერთობებში. როგორ ხდება პირველადი საჯარო შეთავაზება ქართულ საფონდო ბირჟაზე აქციების? რა მოთხოვნები აქვს დაყენებული ანგარიშვალდებულ საწარმოს, ანუ რა რა მოთხოვნები აქვს შეასრულოს რა მოთხოვნები უნდა გაითვალისწინოს ან ქართულ მანკარშეულებულმა საწარმო მარტო მისთვის რომ თუნდაც ქართულ საფონდო ბირჟაზე გაიტანოს საკუთარი ფასიანი ქალაქები თქვა აქციები ან ობლიგაციები ბუღალტული აღრიცხვის ანგარიშების აუდიტის შესახებ კანონი ო ნუ ეს პირდაპირ კორპორაციულ მართვასთან არ არის კავშირში მაგრამ იგივე რეპორტინგიო როდესაც ახსენენ ზუსტად ამ კანონიდან მომდინარეობს როგორც ვითხარით კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონი კი, გასაგებია რომ არის წმინდა ესეთი ინდუსტრიული კანონი, ანუ მარტო კომერციული ბანკების ინდუსტრიას არეგულირებს ის, მაგრამ საინტერესო ის არის რომ კომერციული ბანკები თავისი რაღაც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით, მაღალი რისკიანობით გამოირჩევა და სწორედ აი ამ რისკიანობის ასე ვთქვათ ინტერესის გათვალისწინებითაც კანონმდებლობა მინდა გითხრათ მეწარმეთა შესახებ კანონზე უფრო მეტი სტანდარტით და უფრო მაღალი სტანდარტით დარეგულირებს თვითონ კომერციულ ბანკებში უნდა იყოს თუ არა როგორ უნდა იყოს დაკომპლექტებული დირექტორატი როგორ უნდა იყოს დაკომპლექტებული სამეგობრო საბჭო იქ აუცილებლად უნდა იყოს სამეგობრო საბჭო იქ ისე არ არის რომ მაგალითად ფინდა და შექმენი კიდე არ შექმნა სამეთო კურო საბჭო იქ უნდა იყოს სამეთო კურო საბჭო ისე რომ მან აკონტროლოს დირექტორთა საქმიანობა ანგარიშში ვალდებული იყოს აქციონერთა წინაშე და ასე შემდეგ აგრეთვე საყურადღებო საინვესტიციო ფონდების ეს საქართველოს კანონი მაგრამ მე ვერ ვიტყვი იმას რომ ამ კანონმა ჯერ ну ეს კანონი ასე ვთქვათ ახალი მიიღეს გასულ წელს მანამდე კიდევ რამდენიმე წელს უკან იყო საერთოდ პირველი კანონი მიიღებული მაგრამ მე ვერ ვიტყვი იმას რომ პირველი კანონი მიიღეს, მე რის გავხდა და ახალი შევიდა ძალაში. ვერ ვერ დაგისახლებ ვერც ერთ ესე ვთქვა პრაქტიკულ მოქმედ მუშა საინვესტიციო ფონდს საქართველოს რეგისტრირებს და აი საინვესტიციო ფონდების კანონს რო იყენებდეს და აი ნორმების საფუძველზეებს აფუძნებულ ჯერჯერობით ასე ყოველ შემთხვევაში არ არის ეს სხვა საჯარო ცნობილი და გაჟღერებული. რაც შეეხება სარეკომენდაციო წყაროებს პირველი რაც რაც ასე ვთქვათ, გამოსაჩენია და რაზედაც ღირს ყურადღებას გამოხვილება ეს დახლავთ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, აი 2018 წლის 26 სექტემბრის ბრძანებით დამტკიცებული კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი. ანუ ეს არის არეკომენდაციო დატვირთვის ფონე. მინდა გითხრათ, ვიდრე 2018 წელს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დამტკიცებს აი კორპორაციული მართვის კიდევ ერთხელ ვიძახი სარეკომენდაციო ხასიათის კოდექსს. მანამდე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქონდა ჩვენ კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსი, მაგრამ ის არ იყო ერთმანეთის ბანკის კანონის ქვედებარე აქტით დამტკიცებული. ის მიიღო საქართველოს ბანკების ასოციაციამ და მას უფრო მეტად სარეკომენდაციო და კიდე უფრო მეტად სარეკომენდაციო დატვირთვა ქონდა. აქ მაინც ასე კანონ ქვედებარე ნორმატიული აქტით რაც არის და დადგენილი და დამტკიცებული ეს კორპორაციული მართვის კოდექსი. თუმცა ეს კოდექსი ანუ შეგვიძლია მოიძიოთ მასთან მაგრამ მე გითხრათ რომ ანუ ჩემი განმოსახედიდან ძალიან კარგი და ესეთ დაახოწილ სისტემებს გვთავაზობს ძალიან დაახოწილ სტანდარტს გვთავაზობს კორპორაციული მართვისას მაგრამ მართალი გითხრათ ეხა რო ჩვენ რომ წარმოვადგენთ რაღაც სხვა რა რა რაიმე ფორმის აქციო საზოგადოებას და ჩვენ არ ვიყავთ კომერციული ბანკი, ან სხვა ინდუსტრიას რო წარმოადგენდეთ, მინდა გითხრათ რომ იმდენად კარგად არის ეს ყველაფერი წარმოადგენილი აი ამ კომერციული ბანკების კორპორაციული მარკის კოდექსში, ჩვენ არ არ ვიქნებოდით შეზღუდული რომ დაგვენერი და იქაური რაღაც მიღწევები და იქაური რეკომენდაციები ჩვენი საწარმოს კორპორაციული მარკის და საწყობად დასარეგულირებად და ასე შემდეგ. საფონო ბირჟის წესები და სტანდარტები, მინდა გითხრათ, რომ თითოეულ საფონო ბირჟას გააჩნია თავისი შიდა რეგულირებაც, თავისი შიდა სტანდარტები. მათ შორის საქართველოს საფონო ბირჟასაც აქვს ასეთი ასეთი ძალიან დაგაინტერესებს შეგვიძლია მოიძიოთ თვითონ ბირჟების საიტებიდან, საიტიდანაც, ну ჩვენი ბირჟიდან იმავე ნებისმიერი ბირჟა, რომელიც დაგაინტერესებთ, ლონდონის საფონო ბირჟა და არა მხოლოდ მათ აქვთ აი ზუსტად მათ აქვთ თუ აქვთ ეს მაღალი სტანდარტი, რომ ვიცით, როგორც იცახიან, ვთქვათ, შედარებით უფრო მაღალი სტანდარტი. და არის აი ევროპის ეკონომიკური და თანამშრომლობის განვითარების ორგანიზაცია OECD, IFC, IMF, სოფლიო ბანკის ჯგუფი, IFRS, აგრეთვე ცნობილი Sarbanes-Oxley-ის აქტები, აქტი, რომელიც შეგვიძლიათ დაგუგლოთ, ნახოთ, მოიციოთ და გაიცნოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი რაც წარმოგდენილია სლაიდზე არის სარეკომენდაციო ხასიათის ეს ბოლო რაზე დასვისაობა აი როგორც სლაიდზე წედავთ სარეკომენდაციო ხასიათის სარეკომენდაციო დათვის მქონე დენად რამდენადაც მათი გაზიარება კომპანიის გადასაწყვეტია გაიზიაროს თუ არ გაიზიაროს ან თუ იზიარებს რა ფორმით გაიზიაროს და ასე შემდეგ აი ეს ცოტა ისეთი უხეში შედარება კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ კორპორაციული მართვა ანუ შევაჯამოთ ეს საუბარი მაგრამ მე მინდა რომ რაც ვისაუბრებთ თვითონ პასუხის რეჟიმში აა არ ახალი ანუ არ არის ყოველად ნათქვამი ის რომ კორპორაციული მართვა აა არ არის მაგალი ნათქვამი მაგრამ არის სწორი ნათქვამი რომ ქმნის კომპანიის დამატებით შემოსავალს და დამატებით კვირებულებას კი გასაგებია რომ ხა სამეთო კურო საბჭოები მოიწვიო და თან მრავალრიცხოვანი ამას თავის ხარჯზე გამხავს უმა ჰონორარი უხადო საკმაოდ მაღალი სოლიდური აა ანუ ხარჯია, რა თქმა უნდა, კორპორაციული მარკის აწყობა არის კომპანიის დანახარჯებთან დაკავშირებული, მაგრამ ამ ყველაფერს შევხედოთ როგორც რაღაც სტრატეგიულ საინვესტიციო გეგმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, ანუ ხარჯების ერთ-ერთი ყო, ერთ-ერთი კომპონენტი, რომ გავითვალისწინოთ კორპორაციული მარკის ფარგლებში აი გასაწევი დანახარჯები ალბათ ალბათ ეს ამ დღეებს საბოლოო ჯამში, ну, როგორც ასე ვთქვა, ნებისმიერი წარმატებული კაპიტალ დაბანდება, როგორც იყვიან, ნებისმიერი წარმატებული კაპიტალ დაბანდება და ამ კაპიტალ დაბანდების პარტნიორში გაწეული ნებისმიერი ხარჯი, მათ შორის კორპორაციული მარკის პარტნიორში გაწეული ხარჯიც თავის დადებით ასახვას პოვებდა და თავის ასე ვთქვა, დადებით ციფას იყო და თუნდაც საფონდო ბირჟაზე, საფონდო ბირჟის ან კლასის რაღაც ლისტინგში რომ მოხდეს კომპანიის э, ამათი კომპანიის э, აქცია ეს უკვე ძალიან ძალიან ძალიან ბევრს მეტყველებს ამ კომპანიის მაღალ რეპუტაციაზე, მაღალ ასე ვთქვათ წარმატებაზე. პრინციპში э, ხა კორპორაციულ მართვაზე ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ განსაკუთრებით უკვე აქციონერთა უფლებებზე, კანონით როგორ არის რეგულირებული, როგორ არის რეგულირებული აი ეს რეკომენდაციო დოკუმენტაციით, სარეკომენდაციო წყაროებით უფრო სწორად ну рада თუ აქვს ამათო ხურევს საფჭოს რა სტრუქტურულ ერთეულებს მოიცავს ის დირექტორატზეც ბევრი შეიძლება საუბარი მაგრამ მე არ მინდა რომ ძალიან გადავამლაშო ახ ამაზე ახლა კომპაქტურად შემოვიფარგლოთ ამ ამით და სწორედ იმიტომ განსაზღვრე რომ ის რაღაცა ეს პირობითი მონაკვეთი დაახლოებით 45 წუთი რომ ერთი წამით მე ამას მოვხსნი. იმისთვის განსაზღვრა რომ ყურადღებით ყურადღებით მოусმინოთ თქვენ შეკითხვებს რომელიც ალბათ კიდე უფრო უფრო ახლოს მიგვიყვანს იმ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცნობის მოყარეობა ყველაზე საინტერესოა ვიდრე ის სლაიდები რომელიც ზედაც შეიძლება ლიტერატურა მოიძიოთ და ასე შემდეგ. ასე რომ მადლობა ყურადღებისთვის პირველ რიგში და მოხარული ვიქნები რომ დამიშვათ შეკითხვები. შეკითხები შეგიძლიათ დამიშვათ როგორც როგორც როგორც ჩვენი კანონმდებლობიდან აგრეთვე ვთქვათ აი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ კი ბატონო თუ არ გაქვთ შეკითხვა აა კარგად შეკითხვა. ასეთ შემთხვევაში მე წუთი აი ჩაჩი. იცით როგორ არ შეიძლება? თავისუფლად შეიძლება. ეგა გითხრათ რომ აქციონერი, ну, ძირითადად ესენი არიან წვრილი აქციონერები. მაგრამ სამეთვალყურეოს საბჭოს ანუ მოდით ასე ვთქვათ, აქციონერები აკონტროლებენ სამეთვალყურეოს საბჭოს უხეშად ვთქვათ და სამეთვალყურეოს საბჭოს წევრები აკონტროლებენ დირექტორებს. და ზუსტად იმიტომ ვთქვი რომ ის არის კორპორაციული მართვის ცივი სისტემა რა დროსაც ერთი ადამიანი სამივეგან ფიგურირებს ანუ რა გამომდის რომ მე საკუთარ თავს ვაკონტროლებ ანუ რაც ამიტომ კარგი ვიყო მე საკუთარ თავს ვერ გავაკონტროლებ და რა თქმა უნდა ამას ნებისმიერი ინვესტორი დაინახავს და ვიტყდება რომ ეს რაღაცა რაღაც არ არის სწორი ფაქტობრივად კორპორაციული მართვა ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ცივი დაგებით ქართული მენტალიტეტის საწინააღმდეგოდ არის შექმნილი, ანუ ალბათ არ ახალია ხო, ჩემგან გაიგოთ, რომ ის კომპანიებში ну, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან მაღალ პოზიციებზე შეიძლება აქციონერებმა დანიშნონ თავინდი მეგობრები ან ნაცავები ამ თანამდებობებზე. და პირველი мотиваცია რასაც რატომაც ისინი ამას აკეთებენ, არის დობის ფაქტორი და რა თქმა უნდა დობას უდესი თაფექტო აქვს ხო ბუნებრივი თუ ადამიანს არის ჯობი ადამიანს ენდო და შეიძლება ცოტათი პარებოდეს ეჭვი მის გამოცდილებასა და პროფესიონალებში მაგრამ დობა დობა ძალიან მნიშვნელოვანია აა მაგრამ არ უნდა გადაამლაშო ხო ამ დობის გამოვლენით ისე რომ ინვესტორები დააფრთხო და ინვესტორებს აჩვენო რომ აი ეგრეთ წოდებული საოჯახო ბიზნესი გაკეთება, ანუ არავინ არ გიგზავნოს ამის გაკეთებას მაგრამ ისე არ გააკეთო კორპორაციული მართვის არის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და უნდა რომ ისე არ გააკეთო რომ ეს ინვესტორები დააფრთხო ასე ვთქვათ რომ აქაც შეხარ, იქაც შეხარ, დირექტორატში შეხარ ну, ასე რომ ვთქვათ, უხერხულია. ну, ინვესტორს თუნდაც არა ინვესტორს ნებისმიერ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს ან ევროპულ ინსტიტუტს, ან ბირჟას არ უქმნის შენ იმ განცდას, რომ შენ რაღაცა გაკეთებ. მაშინ კარგი თუ კიდე მოუსმენ ერთ ორ შეკითხვას, ან მომწერეთ, ან მკითხეთ, თუ არა კიდევ ერთ სლაიდს გავაზიარებდი. დიახ, ნეზით რომ მეტყვით ისე. თქვენი აზრი რომ გითხრათ კიდევ მეტყვით ისე ახლა კანონზე რამდენად გადაიჭრა ეს პრობლემა თუ კანონში იყო. აი ეს არის ძალიან კაი შეკითხვა კი ბატონო. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდა და სლაიდის გაზიარება. ეხლა პრობლემებს როდესაც ახსენებთ, ეგითხათ რომ პრობლემები მეტად შეიძლება ეხლა ეხლა მოჯერ კიდევ ეხლა ამში ბევრია. კი ბატონო, აიჯერ მეორე შეკითხვას გავცემ პასუხს და მე მესამეს დავუნდები. პრობლემები ბევრია. აა და ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ეს იყო, ან ფიგურანტების გამეორებაზე იყო საუბარი, მაგრამ აი ერთ-ერთ პრობლემაზე გავმახვილებ ყურადღებას და ერთ-ერთი პრობლემის აა ანუ მეტარმეთან შესაძლებ ახალი კანონპროექტის მიდგომაზე თუ რა მიდგომა არჩია ამ პრობლემის მოსაწესრიგებლად. ახალი კანონპროექტით, ახალი კანონპროექტი ცუდი ნათქვამია, უბრალოდ კანონპროექტით განსაზღვრულია შემდეგი რამ რომ შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოების პროექტი საუბარი რომ შეფესეების შემთხვევაში შესაძლებელი არის რომ პარტნიორი შეფესეში იყოს კომპანიის დირექტორატის წევრია, ხო? შესაძლებელია მით უფრო ერთკაცა შეფასებაში და საქართველოს მაგალითზე სულ ასეთი შეფასებები გვხვდება ხოლმე როგორც წესი და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, აქ ლაპარაკი არ არის დიდ კომპანიებს, აქ არის ლაპარაკი პატარა ბიზნესებზე, მაგრამ ეს უთიერთობა, ну, სახელშეკრულება უთიერთობა, აი ამ ხელშეკრულების პირობები იმენდენად ნეიტრალური უნდა იყოს, როგორც პირობებსაც დადებდა კომპანია სხვა ნებისმიერ მესამე პირთან ურთიერთობაში შესვლისას. აი მაგალითად მესამე პირი იგივე ნეიტრალური ადამიანი, რომელიც ასე თქვა სამართლებრივად და ეკონომიკურად არანაირ კავშირში არ არის კომპანიასთან, ან დაქირავებულ დირექტორთან. ეს ქმნის გარკვეულწილად დანცას და გარკვეულწილად უკვე ვალდებულებას კომპანიის შემთხვევაში, რომ ფიგურანტი, რომელიც გამეორდეს კომპანიაში, კი, ცალკეული ვარიაციით და ცალკეული სამართლებრივი ფორმის ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმის შემთხვევაში ეს შესაძლებელი არის, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ვერ მოსთხოვ მართლა ყველა კომპანიას კორპორაციული მართვის იდეალური სისტემა კონდეს. ან ვერ მოსთხოვ იმას, რომ ასე ვთქვათ, მაღალი ამბიციები კონდეს და არც არის ეს აუცილებელი, მაგრამ გარკვეულწილად ცალკეული კომბინაციით კან პროექტი ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ აი ამ ან მანკიერ მენტალიტეტს და მანკიერ იმას ასე ვთქვათ სისტემას შეეძინააღმდეგოს. მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა და მისასალმებელია თვითონ დირექტორების და პარტნიორების პერსონალური პასუხისგებლობის დაკისრების წინაპირობების უფრო მეტად ხაზგასმა და უფრო მეტად მეტი აქცენტირება ამ საკითხებზე. ანუ ეს ის საკითხები იყო რომელიც მაინც დავის შემთხვევაში სასამართლოს მოსამართლის თვის ინტერპრეტაციი ძალიან ფართო შესაძლებლობებს იძლეოდა და უტოლდა მოსამართლეს ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობებს კანონ პროექტმა უფრო დააკუცმაცა უფრო მეტად და დეტალიზირა უფრო მეტი დეტალიზაცია მოახდინა ამ ასოცირებობის დაკისრების წინაპირობების კონტექსტში და ეხლა წავიკითხო ბოლო შეკრიკოს რომელიც მოგვივიდა ანუ კომპანიაში პარტნიორთა შეთანხმებაზე იქნება ისაუბროთ რომელიც არ რეგისტრირება საჯაროებში კომპანიაში პარტნიორთან შეთანხმებაზე რომელიც არის წესრიგი კომპანიის პარტნიორთან წილების პროპორციულად აღონ პასუხი საუბარი რაზე ახლა მართალგითად ზუსტად ეგ არის აა კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი ხიბლიც რომ ყველაფერი საჯარო რეჟში არ უნდა დარეგისტრირდეს. ანუ ეს არის ჩაოლებრივი შეთანხმება, ჩაოლებრივი ხელშეკრულება და კარგად მოიხსენებათ რომ კანონი არ გვიგზავნავს ისეთი ტიპის კავშირულებების დადებას, რომელიც მართალია ზუსტად კანონში არ წერია, თქო სამოქალაქო კოდექსში არ წერია, მაგრამ ის სულისკვეთებას არ ეწინააღმდეგება. მმ ეხლა ცალკეულ შემთხვევებში პარტნიორები რა პასუხისმგებლობის რა წილს აიღებენ ამ ამ ამ თუ ის თავისი ტიპის კავშირულებიდან ეს აძია დამოკიდებული აი იგივე სესხის აღების კონტექსში და ალბათ კარგად მოგიხსენებთ რომ არ არსებობს ისეთი ხელშეკრულება რომელიც გარკვეულწილად ბანის არის პოლიციების აა ამა თუ მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი ან სრული შეუსრულებლობის შემთხვევაში რა შედეგები დადგებოდა და რა თქმა უნდა მეკვი შეიძლება ათვალისინებული იყოს ხელშეკრულების შესრულების რაღაც საგარანტიო პირობები. ასე რომ კორპორაციული მართვა უფრო აა როგორ არის იცით თუ ყველა პარტნიორი მიიღებდა ამ პროცესში მონაწილეობას მაშინ და ის სულაც არ არის თქვა აუცილებელი რომ მაინც და მაინც დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში თუ ისეთ ურთიერთობას არ არ არეგულირებს ეს თემა რომელიც აუცილებლად წესდებაში უნდა ეწეროს კომპანიის წესდებაში რომელიც მოგხსენებათ პროვინციებში მიიღოს რეგისტრირებული სამეწარმეო რეესტრში მაგრამ მას აქვს საავადმყოფო ხასიათი ანუ საავადმყოფო შესასრულებელი სახელშეკრულებო სავალდებულო შესასრულებელი დატვირთვა. ბუნებრივია მექანიზმი ყველაზე დრამატულ შემთხვევაში იქნებოდა დავის განხილვა სასამართლოში, ხო, მაგალითად არბიტრაჟში, როგორ აზრდოთ შეხდებოდნენ მხარეები. აი ეს არის პასუხი. და ერთ-ერთი კითხვა კიდევ აქტუარა, მაგალითად მესამე პირის ვალდებულება ხელშეკრულების დადებისას გადაამოწმოს აქტუარა დირექტორის ხელშეკრულების დადების უფლება. ვერ გავიგე კითხვა, აქტუარა მაგალითად მესამე პირის ვალდებულება ხელშეკრულების დადებისას გადაამოწმოს აქტუარა დირექტორს ხელშეკრულების დადების უფლება აქვს. მართალი გითხრათ, როგორ არა, უფლებაც აქვს და შესაძლებლობაც აქვს. და ამის მაგალითი არის ის, რომ სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერები, ზოგადად სამ მეწარმეთა და არის სამეწარმეო არაკომერციული ინდივიდების რეესტრი, როგორც მოგეხსენებათ, არის საჯარო, ყველასთვის ხელმისაწვდომი და რა დასამალია მე თვითონ მაგალითად თუ მინდა გადავამოწმო რომელიმე კომპანიის დირექტორი ნამდვილად ესა თუ ის ადამიანია, არის თუ არა ზუსტად ის ადამიანი რომელიც მე საუბრებოდა მაგალითად მე თუ ხელი მიმიწვდება თავისუფლად საჯაროდ და შემიძლია გადავამოწყო და აქ არაფერი ისეთი საიდუმლო და ჩაშუშური არ არის პირიქით საჯაროა და გადაამოწყო სამეწარმეთა და არასამეწარმეო არაკომერციული პირების რეესტრის ვებგვერდი რო საჯაროა ჩვენ კარგად გვიხსენებთ რაც არის თქვა ვალდებულება ცით აი თქვენ ისე დაშვით ვალდებულება აა ასე დაწერია ვალდებულებას ესე კაცრად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სასურველიებთ რომ ისე არ აღმოჩნდეს რომ ხელშეკრულებაზე ხელი მოეწეროს აა კომპანიასთან და აღმოჩნდეს რომ თურმე სხვა კომპანიასთან აპირებდით ხელშეკრულების ხელმოწერას რაც შეცდომა არის რაც მოიხსენებათ რომ გარიგების ბათილობის ერთ-ერთი საფუძველიც არის ხოლმე ვალდებულება არ წერია ესეთი ან ყოველ შემთხვევაში არსებული გარდაბლობით ჩვენ არ ბევალება რომ ეს შევამოწმოთ მაგრამ ეს ისევ ესე საკუთარი ასე თქვა უსაფრთხოებისთვის უჯობესია რომ ეს ეს მოხდეს ხომ თუ ხელი მიგიწვევათ მაგათ ეს კომპანიის არეგისტრაციო ნომერი ან კომპანიის დასახელება შეგვიძლიათ ნახოთ მეწარმეთა და არასამეწარმე ვარაკომერციული უპირების რეესტრი, რომელიც არის კიდევ ერთხელ უძახი ხელმოსაწვდომი და აბსოლუტურად უფასოა ამ ამ ვთქვათ კომპანიის მარგის კომპანიის მარეგისტრირებელი საფუტების ნახვა э, ამ საჯარო რეესტრის საიტიდან. დიახ, მოდით э, ჩვენ э, კიდევ მოვიწნენ რამდენიმე შეკითხვას და რამდენი წუთში, თქვა საერთოდ ეს 5 წუთში შეგვიძლია დავასრულოთ. აა დავასრულოთ სიღრმეში შესვა, რა თქმა უნდა, შეიძლება თვითონ კორპორაციული მართვის მიმართულებით, მაგრამ ჩვენი აი დღევანდელი, რა თქმა უნდა, შეხვედრის მიზანიც ის არის, რომ холод ძირითადად холод კორპორაციული მართვის, ასე ვთქვათ, ნიშნავან განსაზღვრელ ფაქტორებზე გვესაუბრება. მე კიდე დაგევოდები თქვენ კითხებისთვის კითხები აღარ გაქვთ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევანს და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს ბოლომდე ასე ვთქვით ერთ გოდარჩენისთვის და იმედი მაქვს რომ საუდიტორო სივრცეშიც გვექნება შეხვედრის შესაძლებლობა მეც მეც მეც ახლა არ დავიშურებ მადლობებს რა თქმა უნდა მადლობა პირველ რიგში ეკას და მის ორგანიზაციას რა თქმა უნდა თქვენ ძვირფასობს მენელებო ყურადღებისთვის, შეკითხვებისთვის. მეც სხვა არაფერი არ დამჩენია თუ არა და არ გამოვავინო ეს სომიერი ოპტიმიზმი, რომ აუდიტორიაში აუდიტორიაში მოგოცეს აუდიტორიაში ან არა მხოლოდ აუდიტორიაში, რატო აუდიტორიაში? იქნებ ეხა გაზაფხულდეს და ასე ვთქვათ, არა აუდიტორიაში, მაგრამ აუდიტორია და არა აუდიტორია მე პირადად მომენატრა, მაგრამ ეს დახურული სივრცე ალბათ ყოველას მომეზრდა. იმიტომ რომ ყველანი მაინც ასე თუ ისე, მაგრამ მაინც ახში ვიყავ. ხო და გავიდეთ სადმე ლისისტვის წეში ან კუნსტვის წეში და იქ ჩავატაროთ ღია ლექცია პირბადების გარეშე ყოველ შემთხვევაში იქ უფრო შესაძლებელი იქნება ეს რაღაც. საინტერესო იქნება ნამდვილად. აი ეს იქნება და უფრო უფრო უფრო საინტერესო და მე აი ესე იგი ხუთ კაცზე რომ ერთი ძირი ხე მაინც რომ დავრგოთ და მე იმ დღეს ესე იგი მე ჩემ თავს რა ვარგეო რომ გითხოთ ალბათ კარგის მეც ვერაფერს ვერ გიტყვით საკუთარ თავზე და ერთმანეთ ერთმანეთზეც პირველში ასე რომ ო აი ეს იქნებოდა ეს იქნებოდა კორპორაციულ მართვაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ჩემი განმსახედით არის კეთილი მე ვეღარ მივადევნებ თქვენს ყველა მესიჯს კითხვა ან კითხვა არის მე კიდევ ერთხელ გადავამოწევ და ძალიან დიდი მადლობები თქვენ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მართლაც ვიყოთ ზომიერად მაგრამ ოპტიმისტები და მიმედოვნოთ რომ ესეთი შესაძლებლობები გვექნება ყოველში არა მხოლოდ ონლაინ არამედ თუნდაც ინფორმატიც რაც თქვა ეკანამ ან თუნდაც ინფორმატიც რაც ვთქვი მე მადლობა კიდევ ერთხელ ეკალ თქვენ თქვენ ორგანიზაციას და თქვენ თითოეულ სპენელს აა დაკისურებ წარმა